Na mattina mi sono esalto Bella ciao, bella ciao, bella ciao Na mattina mi sono esalto Io ho trovato vaso. Stamattina mi sono esalto Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi sono esalto E ho trovato invasore Una mattina mi sono esalto E ho trovato invasore Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E seppellire. ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ora. le gente che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le gente che passeranno mi diranno che è bel fiore. E le gente che passeranno mi diranno che è bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore てじゃの